Dal 10 al 12 dicembre 2018 si è svolto qui ad Abidjan, in Costa d'Avorio, l'ultimo seminario del progetto Solidarité Santé, uno dei più importanti, almeno per le valutazioni, perché coinvolgeva direttamente i presidenti e moderatori delle diverse chiese che posseggono questi ospedali e anche i direttori sanitari. Dunque un momento con i vertici che hanno partecipato, che hanno iniziato o che hanno ereditato questo progetto nel corso dei suoi tre anni per capire certo come valutare questo progetto, ma in parte l'abbiamo già detto all'Assemblea Generale della SEVA in Camerun, ma soprattutto per capire come continuare, se è possibile, questa importante rete di ospedali in diversi paesi africani. Tous les présidents et les directeurs ont trouvé qu'il y a eu des acquis, il y a eu des améliorations, d'où leur engagement euh, à continuer ce projet, surtout pérenniser les acquis. Et puis ce qui est intéressant ici, bon, on n'a pas parlé tellement de moyens financiers, mais euh, ils se sont dit, voilà, on a besoin de renforcement de capacité, on a besoin de renforcement de euh, des capacités des personnels, des cadres de l'Église, mais c'est surtout cet engagement eux-mêmes à soutenir et à faire la communication autour des problèmes de santé ce que nous avons constaté, c'est l'appropriation par les responsables d'église de ce projet. Généralement, euh, c'est confié à des, à des conseils d'administration, si bien qu'il n'y a pas le dialogue. C'est surtout ça aujourd'hui, le dialogue entre responsables d'église et les directeurs des hôpitaux, parce que parfois, on se rejette la balle. Les directeurs des hôpitaux pensent qu'ils ne sont pas soutenus, les responsables d'église pensent que les gens ne rendent pas compte et je crois que le fait de mettre ensemble directeur et président d'église, ça a été un plus-value pour ce projet et pour ce séminaire. Cela nous a permis donc, de nous rencontrer, de renforcer nos liens, de renforcer nos liens également avec la CEVA, de partager les expériences, c'est très, très, très important. Ça permet de voir qu'est-ce que les autres font, voyez, et qui vous interpellent. Donc il y a une espèce d'interpénétration, de, d'interpénétration, ce, partage est, euh, euh, euh, motivant et dynamique. Eh bien, cela nous donne de regarder avec sérénité vers l'avenir à la grâce de notre Dieu. Oh, uh, opened our eyes that we need to be more responsible to our health to try and improve the quality of the health care that we are providing in our churches. Uh, the support that we get from the uh, project, from the, uh, our partners, is very good and is very helpful, is helping us to uh, extend a hand of uh, caring and spiritually and eh, physically to the community. Si je dois faire euh, le bilan de l'hôpital au départ du projet et l'hôpital à la fin du projet, euh, c'est deux mondes différents parce que nous avons évolué à ce, dans certains aspects qui étaient vitaux pour la survie de l'hôpital. La crédibilité a été restaurée parce que euh, on recevait le patient, on essayait d'assurer une prise en charge que nous ne pouvions pas terminer. Ça se ressentait sur euh, le patient, c'est-à-dire il nous le reprochait continuellement. Et au jour d'aujourd'hui, ils viennent vers nous pour dire enfin, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller à côté, je viens d'abord vers vous parce que je sais qu'il y aura une suite du début, un suivi du début jusqu'à la fin. Donc je pense que la, crédibilité a été, c'est la crédibilité, c'est le point le plus positif. Ce projet Solidarité Santé, n'est-ce pas, euh, euh, soutenu par euh, la table, la à travers le 8 a été capital pour la SEVA. Parce que ça a permis, n'est-ce pas, une fois de plus, de rendre plus visible et lisible, n'est-ce pas, les préoccupations de la communauté et à savoir, euh, n'est-ce pas, euh, le rapprochement entre euh, l'Église e le strutture. Dunque nei prossimi mesi la SEVA e la Chiesa Valdese, che ha sostenuto direttamente questo importante progetto, dovranno mettere insieme le valutazioni dell'Assemblea Generale di ottobre, le raccomandazioni, le criticità, ma anche l'impegno e la volontà a continuare il progetto Solidarité Santé da parte di queste strutture e di queste chiese impegnate.